¿Qué pensaste que te íbamos a enseñar? Ah, no sé, hacer un robot. <laughs> ¿Hacer un robot? ¿Tú querías hacer un robot? No sé, sería genial. Pues, vine con... Pensé que iba a enseñar desde básico y así fue y como que las semanas fuimos progresando y fue bueno. Ya. Me sentía bien poder hacer, te saliera en una computadora. Así no te sentías como que si horas de hacer código seguido. Eh, ¿Qué te parece haber pasado tus vacaciones aprendiendo a programar? genial, porque ninguno de mis amigos ha hecho. <laughs> ¿Y qué les contaba a tus amigos que se estaba haciendo? Este, que un programa a me dijeron que era genial. tenía amigos que sí querían entrar, pero eran hombres, así que no podía. <laughs> Eh, ¿Qué piensas hacer con lo que has aprendido? Ah, no sé, espero que haya otro programa para poder seguir avanzando y seguir aprendiendo más. Ya. ¿Recomendarías a otros amigos o a otras niñas de colegio aprender a programar, pasar su verano aprendiendo a programar. Sí, porque es algo muy importante. Pronto es como una tecnología, así que aprender a programar es algo muy importante y te lo más importante en mi paso de los tiempos. Ok, gracias.